Assalamualaikum Apa khabar semua yang sihat semua sihat Duduk di rumah sama-sama kita putihkan rantaian COVID-19 Ok, saya tak membeletak pas Kita panjang pasal PKPD dekat Selangor dan sekitarnya Pak negeri lain Tak sudah-sudah nampaknya PKP <laughs> ni Ok, tak apa, jom kita terus So, apa pun doakan supaya Malaysia okay, Bebas lah daripada belenggu COVID-19 ni Right, jom masuk ke script Okay, so siapa yang belum subscribe lagi uh, Yang Sembron boleh subscribe dekat YouTube uh, Boleh pi dekat Facebook juga, boleh like Ataupun follow yang saya Sembron Okay, so hari ni Yang eh, saya nak tunjuk cara mudah kita buat FBS dengan berkesan untuk tahun 2021 Okay, sebab Interface mungkin berbeza sikit daripada sebab Yasin kita tengok balik dan pada 2018 dengan last video Yasin 2018 dengan 2021 dah beza tak banyak lah tapi mungkin kalau orang baru macam apa benda ni nak buat tak sama tutorial ha ni so isin buat latest punya api lah okay, first buka home apa oh by the way uh, tutorial ni sesuai untuk dalam laptop atau PC saja. ok untuk phone nantilah so belah kiri ni akan nampak apps manager kalau nampak tak nampak apa tekan C more ni lah tekan apps manager hampa punya ni lah tempat hampa add account apa dan guna page apa yang hampa buat tu buat ads lah macam saya sing sebab sebab under business so sebab dah yang siam bro lah Alright So fully nampak lah kali ni So first tekan create Dekat hijau ni Ambil engagement Ni yang saya ajak basic dan kepada awal sampai habis lah basic dulu untuk kalau emas nanti-nanti so ni post engagement tekan continue so saya nak berterima kasih kepada siapa yang tak skip app sebab duit tak skip apps tu adalah satu ilmu halal untuk Yasin dan bagi semangat lah kalau apa tak skip app lagi bersemangat lah Yasin dapat video-video tutorial macam ni sebab tengok video pun dah free takkan apps pun nak skip kan Ah, tu je <laughs> nanti kita buat contoh video panjang pasal tu ni ok so Terra West Edge is. Simple je. Ni kempen ni kena letak sebab dia tak buat bukan wajib dia adalah sunat muakkad. bukan sebab apa sebab nak bagi kita tahu kempen apa tengah run sekarang ni. Ha, kalau tak letak kita tak tahu. So better letak. Best practice adalah letak. Sembilan ni abang tanya duduk kat lantai sini tak ada pasang tangan kan okay. ni scroll bawah campaign bajet ni off nanti sini carta tak mau cerita panjang ni eh. so P next ok ini accept kempen accept S accept ni adalah tempat kita buat setting audience kita macam mana audience kita ni macam mana audience kita nak kita nak berapa ringgit target kat situ lepas tu kita nak berapa unit kita nak eh, berapa unit nak letak lepas tu X kita tu nak keluar dekat mana ha, semua kat situ ni saya kena catat lah cara-cara dia first kalau asin RM5 lah paling senang sebab apa saya tak RM5 daily sebab asin tak payah fikir apa dah kalau nak nak tengok apps nak on tekan on nah, biar kalau tak mau tekan off tu dia kalau last time kita kena study sikit uh, sebenarnya sama je cuma dia boleh tekan last time tak yalah. Senang kau nak tahu pasal last time apa boleh tengok video kat atas. Tak ni. Ni kot. Ni ke ni. Apa tengoklah video kat atas ni. So nanti uh, itulah lebih banyak. Si tak macam tau. Okay. Nak lalu. Tu bajet RM5 dulu. Okay, untuk audience. Ni part yang paling selalu orang macam Yasin apa audio nak letak Yasin interest pun nak letak Yasin macam mana nak, nak bagi orang tengok kalian kita Yasin uh, semua benda Yasin Yasin pasal audio kat sini jawapan dia first sampai kena ingat pilih living in location kita tak mahu lah orang yang travel main masuk kalau ambil recently dia main masuk kawasan tu mungkin dalam beberapa jam tak tahu lah Facebook boleh detect lah kot tak tahu lah beberapa jam tapi tapi je kawasan tu dia dapat iklan kita tapi dia hanya melintah je so rugi kita tak mahu kita nak orang living Ah, jangan tanya macam Nafis boleh tahu <laughs> Sebab apa? Hampa kalau hampa on GPS memang dia boleh tahu lah <laughs> Siapa yang rajin off GPS kan? Okay. Itu satu Kedua okay. Kalau bajet RM5 Sesuai ke nak target Malaysia? Sesuai Tapi tengoklah Dia boleh pergi berapa Berapa 300 kita ambil paling minimum lah Ada orang kata suami paling max Tapi nak placing kita ambil minimum 360 je boleh pergi Sebenarnya bajet ni adalah Berapa banyak berapa banyak reach lebih kalau letak 50 ringgit 3900 kalau letak 500 ringgit itulah cara dia maknanya bajet ni tak ada apa bajet ni adalah satu amount untuk nak tengok berapa ramai beli reach dalam masa satu hari ni sebab kita ambil daily dalam masa satu hari berapa ramai beli reach macam tu ni kalau target Malaysia lah so tak ada masalah target Malaysia tetapi logik lah kalau kita nak target Malaysia kalau Aldin kita uh, eh, <laughs> kalau RM5 nak target Malaysia bila nak sampai ke orang yang betulnya so apa kata kita kecilkan skop so kita kecilkan skop kepada kata yang saya ambil saja Okay, 5 juta Sip, okay lah Not bad lah Daripada tadi 26 juta Okay, tak apa Sebab apa saya kecilkan selongok Sebab, sebab Macam kata Budget kecil So kita pun try kecilkan skop And then Umok Okay umok ni hampa kena study dekat hampa punya page masing-masing So Yasin Carta ni Yasin Amron punya Laika Kebanyakannya like Yasin Amron ada 25 Sampai 65 So mi standard lah paling ramai umok ni 10 ton Tak, tak ada 4 ada 4 Oh ada 5 lah Tetapi kedai kan kalau hampa jual produk untuk sesuai untuk orang yang tu ha, letak lomok tu kalau yang sesuai untuk orang muda letak orang muda nak letak uh, open target pun boleh open audience pun boleh tapi open audience tu nanti lah simak cerita video lain ha, sebab apa ada open audience sebab apa kita ada ni ni adalah cara yang simak ABX so hampa kena fikir hampa punya audience umur berapa sebab tu kalau boleh hampa tengok balik video yang siang <sniffs> wish minta maaf sesama video yang ni lah yang mana yang Yasin banyak cerita uh, pasal cara nak buat avatar macam mana nak buat audis ah. sorry semua okey <coughs> gender sel selalunya dia still tak men tetapi ikut kan? tapi kali ni sin saja nak tahu olah lelaki perempuan uh, ada dua aja gender jangan ada tiga tas gender tak ada <laughs> tapi Facebook nanti dia detect unknown tak tahu lah sebab apa mungkin dia letak apa gender not apa dia tak mau bagi tahu gender sangat kot journal kan. Okay, detailing target Ni pun panjang kot nak cerita Tapi sini cerita basic je Detail target Banyak cara nak buat First, kita guna personality uh, Idola, influencer yang Yang power dalam kita punya niche Satu Kedua, kita guna place Ni sesuai untuk kalau ada kedai, ada premis ah, Sesuai guna place Ketiga, guna general interest apa ni tiga ah semua ni ya Allah okey first apa maksud si influencer kalau macam si sifu ABS yang sebenarnya target uh, yang sebenarnya yang saya dah tahu dah sebab sifu ABS antara yang sifu bat sini antara yang paling okey yang saya buat sebab dia ada tiga sifu tiga orang tiga orang influencer yang boleh guna dalam Malaysia yang cerita pasal sosial digital marketing iaitu sifu ABS Aja Osman dengan Irfan Khairi. Sin dah test tiga-tiga dan Sin dapat rasa si playback ni antara yang paling okey lah. Dia punya audio dia. Untuk Yasin. Okay. Sebab apa Yasin si playback? Sebab Sin kata sebab dia dah power, dia dah hebat, dia dah influencer dan nama dia pun ada dalam Facebook. Interest ni tak semua orang boleh ada nama. Najib ha, dan Osman. Okay, kalau Najib Asadok, Cik Razak dah ni Ui, air dia dah buka Dia ada Najib lah Razak pun Sedap So, tak senang-senang boleh masuk dalam ni lah So, kalau dalam siapa yang belajar pasal ha, Cik Farabi Siapa pasal, pasal digital marketing Confirm akan kena tiga, tiga figure ni lah So, ha, lesen buat ABS lah yang paling okey. <sniffs> Ni kalau guna personality lah influencer ke apa nama saya tak tahu apa nama term dia tapi guna nama orang yang betul-betul power sat. Simpau sat dia. Okey, sama balik. Ah ha, itulah bahana kalau apa nama? Uh, apa nama? <sniffs> Buat live buat buat ni waktu pagi. Okay. So yang tadi personality Malaysia dah terpilih Malaysia tadi dia selangor kan okay. Ni cara pertama adalah target negeri eh, tempat tu selangor And then uh, ah, Bagi detail tak sifu ABS Kedua Katakanlah Yasin nak kecilkan lagi skop Ataupun Yasin tak mau guna sifu ABS Yasin delete Yasin tutup ni Tetapi Yasin Sorry ini cara nak buat premis Kedai makan ke Apa-apa kedai Dah eh, pergi dah makan lah Sorry Apa yang mengawak ni Ya Allah Okay Macam ni Tak sibuk bad Katakanlah ha. Okay katakanlah Yasin ada Yasin punya Yasin punya premis Yasin dapat kelas seminar on, uh, Seminar puasan Yasin buat kelas one to one online katakan Tapi kena main kat Yasin punya studio Studio Yasin terletak dekat Alam aku di katakanlah section 10 tu eh, sin satu miles sin tak tahu macam mana tukar kilometer dulu dah boleh jadi kilometer sekarang miles ada juga okey so sin besar kali dia salah tak 5 miles tu so, sesiapa yang tinggal dalam kawasan ala bulan 10 dalam kira ling lingkaran lingkungan lima miles akan dapat iklan so total dia banyak ni So logik lah. So ini cara untuk buat aircraft yang kita target pinpoint locationnya lah. Tapi ini dah detail lah sebab siapa-siapa yang minat Sifu ABS yang pernah search, like, comment, share pasal Sifu ABS akan dapat aircraft yasin kalau dia masuk dalam kawasan ni. Ah, okay. Eh, faham ni detail sikit lah. Tapi okey lah. So dia sama je kalau kita ambil <clears throat> kita ambil selangok tadi pun sama. Cuma selangok pesak lah. Selangok ni sesuai kalau kita nak buat brand kita. Nak jual brand. Tapi kalau kita nak bagi orang mai mai kedai kita, kita letaklah location. Macam biasanya kalau selalu untuk tadika si. Tadika wah kan. Satu. Um, Masih. Eh, tadika. Eh. Boleh simbol ke Sim skill tersak 3 ke 4 Sebab sini ada 2-3 lagi tadika Ada 3 lagi tadika kat kawasan dalam ni So nak jimat sim besarkan Dan sini si target lah Letak parent ke apa ke semua Macam tu lah Tak ada Okay Itu kedua Kalau kita guna Kalau kita guna ni lah Kalau kita guna location dan guna place sorry kalau yang ketiga adalah general general ni yang paling orang susah sikit <sniffs> bawa-bawa ni yang saya jual aroma ni saya tak mango je interest in mango ok lah mak ramai uh, suka bawa pelam tapi tak silapnya sebab mungkin orang tak tahu harumani itu mahal bila sebab minggu mungkin siapa yang like pasal buah pelam salah ke pelam siam ke apa dia pun dapat juga iklan ni bila tanya oi awak mahal sangat <laughs> so mungkin dari sini general kita nak kena kecil kan. sebab kita tahu ni mungkin mahal so kita kena selitkan dengan orang yang kita kena kan audien tu mesti seorang yang uh, ni siapa lah figure yang apa ni lah. Okey, katakanlah kita ambil Kevin. Tak ada tak. Balik figure. Uh, ah. Okey. Macam mana ayat yang sesuai nak buat ni lah. Apa maknanya? Okey, katakanlah ni, kat, ni cerita-cerita cerita just katakanlah tiba-tiba Datuk Fazilah Kamsah ada post pasal rumah ni dia ada post pasal mana so cara kita nak ambil audience yang dia pernah post contoh eh dia, dia post uh, wih, semua teruk eh dia post kata ah, ni siapa nak beli harum manis ataupun dia ada cerita pasal kelebihan harum manis ke apa ataupun siapa-siapa yang bercerita tapi dia tu padahal tu Kuala Gamsa bukan niche pun harum manis tapi said, pada waktu tu dia ada cerita pasal harum manis ke pasal durian ke pasal produk apa-apa ni kita letak nama dia Nero Audin yang cerita pasal uh, yang interest apa seminggu basically siapa yang like atau komen react dengan page Datuk Haji Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlul Gamsah ni mungkin kemungkinan dia berminat dia dah tahu knowledge dia dah tahu info pasal harum mani ni so dia, mungkin dia, akan dia dah tahu dah aware harga dia mahal ke murah ke quality dia premium ke grade A ke grade A ke semua dah dah clear faham tak? Kalau tak faham nanti kita cakap lain sebab itulah Kalau part ni saja pun dah panjang sebenarnya So as in nak simple lah sebenarnya tutorial ni Nampak jadi panjang pula tak apalah So sini nak terangkan sebab apa letak single bag sebab dia personality dan dia sebab dah study Sin dah tahu so hampa pun kena carilah niche niche hampa macam mana nanti saya akan cuba buat lagi Apa pun hampa isi dekat google form bawah ni yang saya akan uh, menjawab soalan hampa lah kalau ada persoalan macam mana cari interest uh, jual baju ke jual apa ke apa tanya kalau kalau nak lagi best masuklah white <laughs> army sempat lagi Okay, language saya suka buat Malay, English dua. okay, dengan bajet RM5 ni Apa, uh, audio smart macam mana kita nak target First, sebab RM5 kita manual saja Tak perlu nak ni sangat Kibas, ambil smartphone saja Yang tanya, eh, sorry ah, Smartphone saja nak pilih Facebook dengan semua ke hmm habis semua lah sebab di sini tak ni sangat Instagram si tak aktif so si tutup lah Instagram si buat Facebook saja yang lain ni si tutup sebab tak function pun <coughs> this feed video right column right column ada ke right column kalau pakai mobile only boleh tu pakai eh right column video feed video feed video feed boleh lah video feed tapi orang tak komen sangat kalau video video feed okey problem video feed ni boleh jadi orang tak komen tapi ada yang menjadi macam mana nak try tak tak kita try dulu video feed dengan news feed video feed dia masuk dalam watch lah ni kat kawasan ni eh, ni, ni video feed masuk kat sini kalau news feed masuk kat home member tu ha, tu kan ni sini news feed Okay, so kita ni biar biar Okay, ni so dia kita kita, tulis ni eh. ingat kena tulis lah ha? ni reset kalau ni uh, Abang game bus Sifu ABS Sekejap Sekejap nak buat Sifu satu Kedua Ini part paling crucial lah Saya namakan video Sebab saya dah buat video dah Dan sebab saya tak tak uh, Instagram So tak tak Kalau nak letak pun tak ada salah and then acid akan create S ah, itu tak boleh sebab sini nak, ni just nak tunjuk kepada apa yuk tekan add media ni ambil video sebab sini ada video <laughs> Okay, okay, video dah settle and then okay ini apa okay dalam bagian ads ni paling penting adalah grafik apa yang baru guna video ke gambar satu kedua copywriting apa panjang ke pendek dua dan ketiga CTA button ha, ah, okay. tiga benda ni agak penting waktu dalam ni lah dan uh, yang tadi technical ni bahagian technical tak ada masalah ini bahagian kreatif kreatif ni yang problem Maksudnya tak semua orang Tak semua orang sama ha, Part ni yang Kelebihan kalau nak belajar copywriting kalau tak stress Kau boleh buka Akif Azizan dengan Angka Tiger Lepas tu ada banyak buat kelas online Pasal copywriting itu Banyak free dia buat Lately ni So try pergi follow Alright So okay Copywriting nak panjang ke pendek Yasin Yasin dia ni tak rajin baca Dan Yasin kurang Tak pandai sangat pun nak buat copywriting So Yasin punya style macam ni je sini apa kita nak tak uh, ah, ni quotation kita nak tak learn more ke shop now ke apa boleh learn more pun boleh tak mau letak pun boleh <sniffs> tapi uh, Yasin punya mentor Sipu Yasin cakap Sipu Man jaga. uh, ah, try buat satu no button satu dengan uh, learn more ke apa-apa sebab apa beza dia punya reaction orang kadang-kadang ada orang suka baca kat sini okay, contohnya sila klik link ini, ini untuk info contoh www.basketandrol.com Okey, ada yang suka tekan kat sini. Okey, dia tak ada batang kat sini. Ada yang suka tekan kat sini, tetapi ada juga yang suka tekan dekat sini perwasan dia tadi okay. so sini tak letak langkah operating so, letak kat sini so sini kata sila klik klik button simple lanjut scroll bawah dan lemur asin tu asin bawa ke website asin lah tu contoh tu contoh faham tak? faham tak cara nak guna CTA ni kalau tak mau letak pun boleh kalau letak pun boleh tak ada masalah asin tak mau kata apa kena letak pun tak letak tapi sebab benda ni uh, asin contoh lah dia punya cara-cara dia so apa boleh pilih sama ada tak mau letak nak letak boleh tak ada masalah sini sekarang suka tau Ya sini Isin Jepangnya sekarang dah tak letak lah Tak tahu sebab apa Sebab sini nak bagi orang baca kat copywriting Isin Okay so kalau kita tak letak ni So copywriting kita kena power lah kot Betul tak? So ya yes, kita ni lah ah, Tahu Cara buat Cara buat FBS Yang Saya tak lepas kalau tak FBS ni Cara buat iklan sebab Facebook kalau berkaitan Facebook je FB eh, ke apa memang tak akan lepas dia tak akan bagi lepas <sniffs> so saya kena buat ni cara buat iklan ya ya buruk ya buruk ah. mudah dan berkesan oh. ayat dia boleh klik boleh lihat boleh lihat seperti di komen Thank melihat seperti eh, melihat video di komen di bawah. Cintu ya. <laughs> Semoga bermanfaat. Bermanfaat. hashtag yes, ya, hashtag. okay, bila buat iklan jangan letak hashtag sebab kalau takut bila letak buat hashtag kalau hashtag kita tu unik tak apa contohnya Yasin Ambon Yasin Ambon ni unik sebab Yasin seorang je pakai tapi kalau saya tak digital marketing ah, berapa ramai orang kat luar dalam dunia ni pakai digital marketing so tak boleh letak bila buat iklan dan satu kita yang letak sebab setiap klik yang berlaku dalam ads akan dikira so kalau kita letak Yasin Amro di contohnya Sinta Yasin Amro digital marketing konon-konon lah sifu sifu marketing tak tahu setiap ni dia link klik link klik link klik dengan orang klik ni satu ha, lepas tu orang kalau kita ada button tadi ada button ni ni satu ha, kan dah banyak dah kan banyak kan oh lah tak nak tak mau button mau button yalah cik tak mau button ni dah lekat lah pula hmm. tak apalah biar lah tak kena buat balik Sebenarnya refresh balik ni ni refresh lah. Dia dah lekat lah Tu si tak buat button ni lah. Sebab Ni dia jadi link ni Tapi saya kat tak button ah, lupa dah again macam tadi sebab video dah lupa dah lupa nak copy copy paste hai alamak jadi macam ni lah pula haa ni sedap bel dia dah jadi yang baru ni ish Hmm kepada diri ni Okay boleh boleh boleh kat sini dah buat 1080 ok apa button ok ni cara ni dah buat iklan nah, ha, sini tak boleh letak uh, di facebook pun memang tak lepas rasanya kalau ada perkataan facebook sekali lagi yang murah mudah dan berkesan percuma ha, Video ni sebagai percuma kot Cuma apa Janganlah sikit ads kan dia bermanfaat eh, Jangan lupa Like Comment Dan share Kepada kawan-kawan anda Ingat tu, janganlah sikit ads Video ni dah free kot Okay macam tu je The, Kalau tanya sini adalah best ke tak Jangan tanya benda ni Masing-masing ha, Ni cara Yasin <laughs> Adakah ini best? Tak juga So apa kategori ni tak ada Tak ada rating ni je. just nak buat Untuk tutorial ni saja. So tekan Publish Ooh, SSD. sikit ni Dan eh. So Settle lah hmm. So video ni In review So kena tunggulah beberapa minit lagi Ataupun jam So kalau tanya Yasin Berapa lama ABS akan proof Paling cepat 5 minit Paling lama 2 hari <laughs> So itu saja kot video dia untuk tutorial daripada Sim. Semoga hangpa dapat lah kot hangpa faham apa yang masuk maksud Sim nak sampaikan. So video ni pun panjang ha, pada muka so apa tengoklah. Ha telanlah habis. So basically video ni apa faham dari awal sampai habis macam mana? Basically ni ada cara mudah untuk buat ABS dengan menggunakan campaign engagement. Sebab apa Sim guna engagement? Sebab dia senang orang nak like, komen dan share, senang orang nak Ah, sebab dia main dalam Facebook dia so dia akan keluar murah tetapi ingat walaupun walaupun isi kata senang orang like komen dan share semua ni bergantung kepada hampa punya target first yang bagian dua yang bagian headset tu setting apa tu ah ya Allah hidung ni kena cabut cuci ya kedua bahagian kreatif kreatif ni paling krusial lah copywriting dengan video ataupun gambar apa macam mana nak tarik yang tu isi kecerita panjang lagi dalam next video ni isi just Yasin just tunjuk contoh cara Yasin buat FBS ha, ah, bukan cara betul sebab banyak-banyak banyak kat luar sana banyak orang share dan ini cara Yasin buat FBS yang mudah murah dan berkesan semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share video ini daripada kepada semua orang yang nak belajar pasal FBS khususnya itu saja Yasin bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya yeah.